Shut Tell me what you know about it. Hopefully you know now. Tumetoka kino, tumevuka kipimo. Tell me what you know about it. You don't know shit. You don't know shit. You don't. Jump, jumbo, jumbo, jumbo. Jambo na vijambo pisikali leo stantambua kama lambo yonofeni sasambua ndo mpango kila kona hey, hey. jambo na vijambo pisikali leo stantambua kama lambo Tunafedesa sambua ndo Yeah, yeah, let's go. I'm not a pop star, I'm not a doctor I'm just a rapper, pesa nyingi ziko banker You did this with this climbing, cheki humo ndoko Speedy kubwa ntagi ulipo si tupo ushauri wangu mkubwa itazima moto starboy soko vibe so kitoto pesa nyingi mongo kulwa madoto ngumi nyingi knockout this a bitch no my fault bitch na peace kali ghetto bila hata posa popote uko naye nigga can't even propose una acti wa matawi wewe ilo ndo kosa hupendi unachunwa nigga please don't force yule dongo jambo na vijambo pisi kali leo stand tambua kama lambo nyono fleni sasa mbua ndo mpango kila kona hey hey, ni hey, hey. Jambo na vijambo pisikali leo stantambua kama lambo tunufeni sasambua ndo mpango kila kona hey. hey. kali noma siko nomo no don't wanna stay sad again no more stress ni noma ukipata utakoma ukipata geto uwa jiko deli na choma na wana pesa tafuta kalana fashion ni vienga bana tua moro tutanga timu majani ni yanga please nigga i don't care kuzi chochote unachongea back to back he's back on air baka demu wako he's back unajua back na unajua kilicho back kuomba dua mana ukweli na ujua na ujua jambo pisikali leo stantambua kama lambo unafeni sasa mbua ndo mpango kila kona hey ni yeye hey. hey. Fuck what you talking about Can't stop still kigonga tai kirudi kikata ni yeye get out of here